Yeah. kill. Is het nou anders? Hey, hey. Is het ongewoon? Hey, hey. Wij gewoon aan. Hey, hey, Daar het gewoon. Hey, hey. Is het nou apart? Hey, hey. Is het gewoon raar? Hey, hey, Altijd moeilijk doen. Hey, hey. Is een beetje raar. doing it som mulle Alle doen het som mulle Alle doen het som mulle Alle doen het som mulle Alle doen het som mulle Alle doen het som mulle Alle doen het som mulle alles is niet hetzelfde. niet ongewoon. Hey, hey. Het is even wennen. Hey, hey, hey. deze nieuwe taal. Hey, hey, Apartheid is vreemd. Hey, hey, is abnormaal. hey, Maar jullie laten je Hey, hey, Noem je dat sociaal? need some adore I don't need some abuela. I don't need some adore I don't need some abuela. hey, hum, hey. Hum. Ik heb net een slokje genomen van mijn drankje.